Drama hometown Cha Cha Cha berhasil menaikkan ratingnya menjadi 10%. Setelah sebelumnya pada episode perdana, drama hometown Cha Cha Cha mendapat rating 6,7% dan meningkat menjadi 8.7% pada episode 4. Drama hometown Cha Cha Cha berhasil menjadi salah satu drama yang paling diminati oleh banyak penonton. Bahkan banyak yang mengatakan jika drama ini sangat menyenangkan dan segar untuk ditonton. Sebelumnya pada episode 4 kisah asmara antara Hong Banjang dan Dr. Yun telah dimulai. Hye Jin sebenarnya sudah mulai merasakan perasaan kepada Hong Dusik saat Hong Dusik menemukan sepatu milik Hye Jin. Saat Hye Jin berterima kasih kepada Hong Banjang dan memakai sepatu itu, lampu tiba-tiba menyala dan menandakan perasaan Hye Jin yang sangat bahagia. Kemudian saat mereka menghabiskan malam bersama dengan minum wine, Hye Jin berkata jika badannya terasa sangat panas. Hong Dusik kemudian mendinginkan wajah Hye Jin dengan tangannya yang sebelumnya diletakkan di atas es. Melihat es yang mencair begitu cepat menandakan tak hanya Hye Jin yang merasakan panas, namun Hong Dusik juga merasa panas. Hal ini menandakan jika ada api asmara yang membara di antara keduanya. Selanjutnya pada akhir episode 5, Yun Hye Jin dan Hong Dusik makan di sebuah restoran setelah menyelesaikan tugas mereka di SD Gongjin. Setelah selesai makan dan berniat untuk pergi, hujan secara tiba-tiba turun dan membuat Hong Du Sik sedikit kesal. Yun Hye Jin kemudian mencoba untuk menggunakan payung agar terhindar dari hujan, namun Hong Du Sik secara tiba-tiba menarik tangan Hye Jin dan berlarian ke pantai. Hye Jin sempat merasa kesal karena basah terkena air hujan, namun pada akhirnya menikmati momen itu. Mereka berdua bermain di bawah hujan, berlarian dan saling menggoda satu sama lain dengan pemandangan langit yang sangat indah di pinggir lautan dengan pasir putih. Semuanya terlihat sangat menakjubkan dan sangat romantis. Tiba-tiba Hong Banjang berhenti dan memegang dahi Hiejin, yang membuat Hiejin seketika teringat jika malam sebelumnya dia mencium Hong Dusik saat minum wine. Hiejin langsung mundur sedikit karena canggung setelah mengingat kejadian itu. Hong Dusik kemudian memayungi dan mengajak Hiejin untuk kembali agar tidak sakit. Namun sekali lagi Hye Jin bertanya pada Hong Dusik, apakah benar-benar tak terjadi apa-apa malam itu? Hong Banjang dengan tatapan manisnya tetap berkata jika tak terjadi apa-apa. Laut biru dan langit berwarna pink serta payung biru yang berubah warna menjadi pink membuat suasana menjadi benar-benar romantis. Perasaan Hye Jin digambarkan dengan langit biru yang berubah menjadi pink setelah mengingat jika dia mencium Hong Dusik. Sementara perasaan Hong Dusik digambarkan dengan warna payung yang berubah menjadi pink setelah berbohong tak terjadi apa-apa. Dan warna pink dari payung tersebut menunjukkan semua perasaan suka Hong Banjang kepada Hye Jin. Kelanjutan dari episode ini sepertinya akan berpengaruh pada masa lalu Hye Jin di mana saat itu Hye Jin merasakan trauma karena diledek habis-habisan oleh mantan pacarnya yang mengatakan gayanya sangat kuno. Dan sejak saat itu Yun Hye Jin selalu membeli pakaian mahal dan bagus ketika gajian karena trauma tersebut. Trauma Yun Hye Jin terhadap mantan pacarnya masih sangat ia rasakan dan itu membuatnya agak susah untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Namun saat bertemu dengan Hong Banjang, Yun Hye Jin semakin bersemangat dan mulai mencoba untuk membuka hatinya kembali. Namun mendengar kebohongan yang diucapkan oleh Hong Banjang terkait ciuman tersebut, pasti akan membuat Hye Jin merasa gagal lagi. Hye Jin pasti akan merasakan trauma karena merasa ditolak oleh Hong Banjang yang tak mengatakan jika mereka berciuman pada malam itu. Hal ini mungkin akan membuat hubungan Hye Jin dan Hong Banjang menjadi sedikit renggang. Hye Jin mungkin akan menghindari Hong Dusik untuk sementara waktu karena merasa ditolak dan trauma masa lalunya kembali. Kemungkinan di saat inilah seorang pria yang menjadi sahabatnya akan menemani Hye Jin dan membuat Hong Dusik cemburu. Hubungan asmara Hong Dusik dan Hye Jin pasti tidak akan berjalan dengan mudah, karena akan ada orang yang hadir di tengah-tengah hubungan mereka. Dan orang ketiga inilah yang akan membuat hubungan mereka menjadi semakin menarik dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Melihat dari lima episode yang telah tayang, drama Hong Tahun Cha Cha Cha agak sedikit berbeda dengan film aslinya yaitu Mr. Hong. Seperti yang diketahui, drama Hong Tahun Cha Cha Cha adalah remake dari film Mr. Hong dan ada beberapa adegan yang ditambahkan dan dikurangi dalam drama hometown Cha-Cha-Cha.